нерсенин ылдамдыгы убакыттын өтүшү менен өзгөрүп турган кыймыл бир калыптагы эмес кыймыл деп аталат бир калыпта эмес кыймылдын орточо ылдамдыгы деп нерсенин кыймылынын ал аяктаган убакытка болгон катышына барабар физикалык чоңдук аталат